Van már néhány hasonló videóm, azok a teljesítményről szólnak. Ez viszont nem a teljesítményről fog szólni. Ez csak egy reggeli torna, amit az 50. születésnapomon veszek fel, és mivel 50 vagyok, a négy kedvenc gyakorlatomból fogok elvégezni 50-et, ez húzózkodás, tolózkodás, fekvőtámasz és googolás. Nem fogok kapkodni, kényelmesen, lassan, apránként és 10 körre bontva az egészet. Aztán pedig ugye jöhet az ilyenkor ildomos zűlés. Hát lássuk mennyi idő alatt van meg. Hajrá!